قصيدة لم جروحة للشاعرة دكتورة أمل العام لملم جروحك ولا تفضحوا بالنواح لملم جروحك ولا تفضحوا بالنواح على من خان أو باع لملم جروحك ولا تفضحوا بالنواح على من خان أو باع فلن تجود الأشواق بطعم الثمار فلن تجود الأشواك بطعم الثمار ولن تسكن الوحوش العتمة قلوب العشاق فمن رحل فمن رحل خلف الشمس فمن رحل خلف الشمس لا يمكن للقمر أن يغيب عن السماء فمن رحل خلف الشمس لا يمكن للقمر أن يغيب عن السماء اجمع بقايا الروح واجمع بقايا الروح من تحت الركاب واجمع بقايا الروح من تحت الركاب ورمموا بالعفو ورمموا بالعفو قصور الأوجاع ورمم بالعفو قصور الأوجاع ولا تترك التيار يغضب مكانا للعبور لضرب العتاب ولا تترك التيار يغضب مكان ربو الدرب العتاد مع تحيات أمل العرب